હા હા જોઈન કરી દઈશ પહેલેથી બોલ વાંધો નહીં બેન એક નામ નીકાળી જોજો હા હા નીકાળી દઈશ જે આમ કર્યું ને તને પેશ કરે છે આજની એક શિયાળ અને એક ઊંટની મસ્ત ચાકા જેવી એક વાર્તા એક એક જંગલ હતું એ જંગલમાં એક ઊંટ રહેતું હતું અને એક શિયાળ રહેતું હતું બે પાકા મિત્રો હતા એક દિવસ જ્યાં જ્યાં પણ ઊંટ જાય ત્યાં શિયાળ પણ પાછળ પાછળ આવી જાય એક દિવસ શિયાળે એક દિવસ શિયાળે એવું કીધું ઉઠભાઈને કે ઉઠભાઈ ઉઠભાઈ ચલો ને આપણે છે ને ખેતરમાં આપણે ચીબડા ચીબડા ગાવા આપણે જઈએ ચલો એવું કીધું તો પછી તો પછી તો પછી ઉટે એવું કીધું કે છે ને અરે શિયર ભાઈ અત્યારે ન જવાય સુબા સુબામાં ખેડૂત આવશે ને તો પછી બહુ માર પડશે તો પછી તો પછી એવું કીધું તો પછી એવું કીધું કે શિયાળે કે કોઈ વાંધો નહીં આપણે રાત આપણે રાતે આપણે જઈશું તો પછી ઉઠતો તૈયાર થઈ ગયો એ કીધું કે હા અને પછી રાત પડી તો પછી શિયાળે કીધું કે ચલો ઉઠભાઈ હવે વખત આવી ગયો છે કે આપણે આમ જઈએ ખેતરમાં એ કીધું તો પછી ધીમે ધીમે કોઈને આમ ખબર ના પડે ને બે જણ ગયા તો ભાઈ રસ્તામાં એક નદી આવી એ નદીને પાર કરવા માટે ઊંટ તો મોટું હતું અને શિયાળ નાનકડું તો પછી ઊંટ તો મોટું હોય એટલે પછી એ તો આમ એ આમ એ નદીમાં એ આમ બેસી ગયું એટલે પછી ઊંટ ઊંટ આમ નદીમાં એ બેસી ગયું પછી તો તો પછી છે ને શિયાળ એના પીઠ ઉપર એ બેઠી ગયું બેસી ગયું અને પછી બે આમ જતા હતા ઊંટ હતું આગળ અને એ અને શિયાળ બેઠું હતું એની પીઠ ઉપર બે આમ ગયા નદી એમને ક્રોસ કરી લીધી અને પછી તરત જ આમ એ ખેતર આવી ગયું તો પછી બે જળ આમ કોઈને ખબર ના પડે ને એવી રીતે બે જણ આમ ગયા ખેતરની અંદર અને પેટ ભરીને સીપડા ખાધા અને આમ શિયાળે એવું કીધું કે જો મારું આખું જટર ભરાઈ ગયું ઉડભાઈ હવે જો તો કેટલો મસ્ત ચાંદો દેખાય છે આકાશમાં આ ચાંદાને જઈને તો મને ગીત ગાવાનું મન થઈ રહ્યું છે એવું કીધું ને તો પછી આમ ઊંટે ઊંટે એવું કીધું કે કે શિયાળભાઈ શિયાળભાઈ અત્યારે તમે ગીત ગાશો ને તો પછી બહુ માળ પડશે તો પછી તો પછી એવું કીધું શિયાળે કે કે ઉડવાઈ ઉડવાઈ અને થોડીક વાર તો મને ગીત ગાવા દો અને એટલું કહીને એ તો ગીત ગાવા માંડ્યું આવું કામ સૂતું હતું અને એમ પણ એની આંખ આમ ખુલી આવુંથી એની આંખ આમ ખુલી અને એનું લાગ્યું કે મારા ખેતરમાં કોઈ આવી ગયું છે મસ્ત ટટાર એના હાથમાં લાકડી હતી ખેડૂતના હાથમાં ને આવ્યો ને તો પછી શેર તો હતું નાનું એ ફટાફટ આમ ભાગ્યું ભાગ્યું ભાગ્યું ભાગ્યું અને અને ઉઠતો હતું મોટું એ તો આટલી ફટાફટ ન ભાગી શકે એટલે પછી એટલે પછી છે ને ખેડૂતે એને બહુ માર એને બહુ માર્યું અને કીધું અને ઉટે કીધું કે આ મને બહુ વાગે છે આ ખેડૂતે તો મારી હડ્ડી વસલી એ કરી દીધી આ મા મમ્મી એવી રીતે કરતા કરતા છે ને એને બહાર નીકાળી દીધું ને આમ ખેડૂતે ઉડને બહાર નીકાળી દીધું પછી શિયાળ તો દૂર દૂર આમ બેઠો હતું એ એ છે ને ઊંટ હતું ને ઊંટ એ એ આમ જતું હતું ધીમે ધીમે અહીંયા આ એવું રીતે ખેતા ખેતા જતું હતું પછી એ પછી છે ને એને એ શિયાળે કીધું કે સોરી છે ને કર્યું ને તો પછી તમને માર પડી હવે આવું ક્યારેય નહીં કરું એવું કીધું તો પછી એ કીધું તો પછી ઉઠો તો બહુ ગુસ્સો આવ્યો હતો એટલે પછી એને કીધું કે છે ને ચલો તો પછી આપણે હવે ઘરે જઈએ નદી આવી ઊંટ આમ બેસી ગયું નદીમાં અને અને છે ને એ એની પીઠમાં બેસી ગયું પેલું શિયાળ એની પીઠમાં બેસી ગયું અને પછી બે જણા જતા હતા નદીમાં અને છે ને નદીની વચ્ચો વચ્ચ આવીને એ ઊંટને એવું કીધું કે શિયર ભાઈ એને તો મને એટલું માર્યું છે કે મને અત્યારે નાવાનું મન થઈ રહ્યું છે એવું કીધું તો પછી તો ભાઈ એવું કીધું કે અત્યારે કોઈ પણ નાતું હશે બોલો તો જો તમે અત્યારે નાસો ને તો હું નીચે હું ડૂબી જઈશ એવું કીધું તો પછી તો પછી ઉટેલ કીધું કે મને થોડીક વાર તો નાવા દો એટલું કહીને એ ઊંટ નાવા માંડ્યું અને અને શિયાળ તો નીચે આમ ડૂબતું ગયું એ કીધું કે અહીંયા આને આ પાણીએ તો મારી અડધી પસલી એ કરી દીધી